sampai dari kelas timbullah percakapan antara pemukanyaku tamu, rambut anak, dan rambut bapak. Buka, kenapa kamu suka datang terlambat? Padahal rumahmu dekat jaraknya dari sekolah, hari sebelum pagi. Sambung jawab buka dengan asal. Biarkan, biarkan dia rambut anak, bilang cacing habilir cacing habilir karena ulah kami yang hanya selalu membuka masalah anggota cacing habilir ini adalah anak-anak dari pejabat tinggi di Kabupaten Sumatera Timur aku sendiri adalah anak dari seorang kepala sekolah di sekolah tempatku bersekolah suatu kali cacing habilir terlibat dengan tawuran antar sekolah karena salah satu anggota cacing ini dimaki oleh salah seorang siswa dari sekolah sebelah. Berprinsipkan setia kawan dan gengsi geng tanpa memikirkan perkembangan atau berbagai aspek kami langsung bolos sekolah dan pergi menyerang sekolah sebelah sehingga mengakibatkan banyak siswa yang terluka. Kami sangat senang karena kami berhasil membalaskan dendam sahabat dan kami merayakan itu dengan miras dan bernyanyi buta di sudut perumahan di kompleks sana yang menjadi base camp kami. Untuk mengantarkan makanan itu pada negativa